Shiringina armonim. Alloh shukr 18:42 Telegram kanalida premyera. 21 asr qurildi ko'proq asr o'sha qasr ichida yozar qizchalar asr o'zgarib ketdi zamon o'zgarib ketdi yomon yevropani odati hukm surmoqda hamon qaysi qizga qarama yevropani odati yaxshilab qarasang agar ko'rinadi qomati har doimgidek yana kalta kulta ishtonlar agar surishtirib ko'rsang tarixda ko'p xatolar agar imkon bo'lganda bu trekni yozmasdim qo'limga qalam olib soatlab o'tirmasdim lekin imkon yo'q ekan bu qizchalar zo'r ekan yevropani odati bular uchun zo'r ekan yevropeyskiy qizlarga axir senlarni maqtaymiz o'zga dinda bo'lsa ham biz o'xshashini istaymiz yevropacha bo'laman deb ko'p harakat qilishma axir musulmonsan buni hech ham unutma bu hayot vaqtinchaligini qachon tushunib yetasan качествоsi zo'r degan yubkani qachon yechasan bo'ldi endi qizlar bu ishlarni qo'yinglar boshqa ro'molda o'rab esli qizcha bo'linglar zamon o'zgaryapti deganim mana shundan dalolat har kuni asab buzish yurakda yo'q halovat o'zgardi mana hammasi o'zgardi mana barchasi yevropacha bo'lib ketdi qomat bo'ladi mazasi agar sen tugasa kimga kerak bo'lasan o'zlaringga kelma sen qari qiz bo'lib qolasan yevropacha bo'lishma hali imkonlaring bor yevropani odat qilgan bo'lib ketdiyu mana hot yevropani odat qilgan bo'lib ketdiyu mana hot yana qancha gapirish kerak sendan qizchalarga ham men o'zgarib ketding uchding osmonlarga yevropani odat qilgan sen qizchalar bilish vor hali imkon borida tez ortingga qaytish vor yevropaga borib olib nima ish qilib yuribsan arzimagan pulni deb nomusingdan kechibsan yana qaytarib aytaman yevropacha bo'lishma o'zing tushgan tuzoqqa qolganlarni tortishma qancha raper senlarga achinib rayib aytishdi achinganni tushunmading oxirsa kuchga o'tishdi yaxshi gapni tushunmading shirin gapni tushunmading ota onangni qadrini sen va bilishmading necha marta aytish kerak o'zlaringga kelishga muslima qizga o'xshab boshqa ro'mol o'rashga yevropacha odating do'zax yordam bermaydi hatto tuqqan ham yordam qo'lini cho'zmaydi juda hayron qolaman sendayin qizchalarga milliy kiyimlar qolib yevropacha bo'lganga kalta kulta kiyimlaring senga yordam bermaydi yevropacha bo'lganlar ibo hayotni bilmaydi nasihat bilan gapir sen o'zini olganiga o'ylaymi yevropacha bo'lib ketyapti nima qarab turaymi gapirsang gapiradi biz o'zimiz bilamiz aqlli senida o'zi biz xotinsiz qolamiz yevropacha bo'ling sen senga kim uylanadi seni bu ahvolingga boylab baho beradi da to'g'ri tushunaman senlarda ham nafs bor nafs tish kerak bo'zingni o'zingni qilmagin xor yigirma birinchi asr qurildi ko'plab qasr yevropani odati odat bo'ldi ming asr yo'q endi o'zgaradi kalta kulta kiyimlaring senlarga yarashadi Uzunishdan lozimlaring alvastini kiyimini yechsang odam bo'lasanu milliy kiyim kiyib ko'r chiroyli qiz bo'lasanu yuzda soxta chiroy bilan ayt kimga yoqasan yevropani odat qilma neday bahor bo'lasan yevropani odat qilma neday bahor bo'lasan boshqa millat bo'lganingda bunchalar achinmasdim to'rt besh minut ichida sen uchun yo'q chidayolmadim seni bu ahvolingga kim edinu kim bo'lding qara turqatvoringga kimdir nimadir desa asraz eslik qizchasan qilgan xatolaringni balki o'zing ham bilasan yana qaytarib aytaman yevropacha bo'lishma o'zing tushgan tuzoqqa qolganlarni tortishma seladi bu ahvolingga birov uylanarmikin kalta kulta kiyimlaring bir kun o'zgararmikin mayli bo'lgin modnitsa lekin chegarani bil meni sinim bo'lma sen ham sen uchun og'riydi dil Ko'chalarda dastingdan gaptaydimi hijobga Kunduzi hijobdasan, kechasi yana ijodga Yevropani hayotini qilding o'zingga odat Qani tezda to'va qil, boshlanmasdan qiyomat Hijobda qilgan ishini oz munchasiz ko'ryapti Imonli eski qizlar jim uyalib qolyapti Yevropani hijobga tenglashtirma hech qachon Kalta kulta kiyimlaring yo'qoladi ayt qachon Bo'ldi ko'p gapirmayman, hamma narsani oxiri bor Shu gaplar yolg'on bo'lsa, qani qilib ko'rish imkon Biz bolalarga yoqadi, imonli eski qizlar Gapirsang uyatadi, naqadar go'zal qizlar gapirsang uyatadi naqadar go'zal qizlar shiringina armonim alloh shukur 18:42 telegram kanalida premyera